en tu corazón, mujer, te engañaron, pero tú eres una evangelista, pero cosa del destino nos enamoramos una belleza como tú, pica Flor, yo no sé cómo te engañé. Tú y yo estamos destinados por la eternidad. Tú, princesa de mi vida, la medicina que guarda y sana este corazón. Tú eres mi princesa, la que yo quiero, tú eres bella. Como una flor fuiste creada para esta cita, para este examen. Corazón, tú eres la medicina que está destinada para este príncipe. Te amo. Sin ti no pudiera vivir. Miro tu corazón. Contigo, cielo. Cielo, tú me amas. Escucho una voz del cielo que me decía, tú eres mi amada tú eres una cantante cristiana, yo era un cantante secular. Esa carita que me enamoró, oh, esa carita que me enamoró, oh. Cosa del destino, nos enamoramos, cosa del destino, nos enamoramos. mujer, te engañaron, pero tú eres una evangelista, pero cosas del destino, nos enamoramos. Una belleza como tú, Picaflor, yo no sé cómo te engañé. Yo y tú estamos destinados por la eternidad. Tú eres la princesa de mi vida, la medicina que me guarda y sana este corazón. Tú eres la princesa que yo quiero y eres bella una flor creada esta cita creada para este examen. Corazón, tú eres mi medicina que está destinada para este príncipe. Te amo. Sin ti no pudiera vivir. Miro tu corazón contigo, cielo. Cielo, tú me amas. Escucho una voz del cielo que me decía, tú eres mi amada. Tú eres una cantante cristiana, yo era un cantante secular esa carita que me enamoro, oh, esa carita que me enamoro, como cosa del destino, como cosa del destino, nos enamoramos. Sin tu corazón, mujer, te engañaron, pero tú eras una evangelista, pero cosa del destino, nos enamoramos belleza como tu flor, Yo no sé cómo te engañé. Tú y yo estamos destinados por la eternidad. Princesa de mi vida, la medicina que me guarda, me sana este corazón. Tú eres la princesa que quiero, eres bella. Como una flor fuiste creada para esta cinta, creada para este examen. Mi corazón, eres mi medicina destinada para este príncipe. Te amo, sin ti no pudiera vivir, miro tu corazón contigo, cielo. Cielo, tú me amas. Escucho una voz del cielo que me decía, tú eres mi amada. Tú eres una cantante cristiana, yo era un cantante secular. Esa que me enamoró, oh, el destino nos enamoramos. Como cosa del destino nos enamoramos. El soldado de y el monte que hace la historia.